La cultura estalla en Cataluña el día de San Jordi. La gente sale a la calle y las entidades LGTB aprovechan para visibilizar su proyecto y obtener algunos ingresos con la venta de libros y rosas. Las personas voluntarias son, una vez más, protagonistas. Eh, avui he muy coses molt que el movimiento el moviment en pro dels drets del homosexual va començar gairebé fa, no sé, als no sé, 70, 70 i no, no, fa molts més anys enrere que ja va començar aquest moviment a través d'una persona determinada. Això jo ho he après avui amb un llibre. María es voluntaria y el día de San Jordi sale a la calle para apoyar la venta de libros como fuente de financiación para la entidad con la que colabora, el Casal Lambda. Sant Jordi és un dia molt important, no sols per Catalunya, sinó per tot el món, eh, per difondre la cultura per difondre coneixements. Su trayectoria como voluntaria es en el ámbito cultural LGTB, que es lo que ella ha elegido como centro de su interés. Jo vaig començar el voluntariat fa dos anys, eh, més que res perquè tenia temps lliure, perquè em vaig quedar a l'atur i volia fer alguna cosa. I estava estudiant, però em vaig pensar en fer un voluntariat i vaig començar a fer al centre de documentació i el que fem és seleccionar articles, els, els ordenem per data, per temàtica, tenim el Toni, que és el que ens, ens eh, guia, i de manera esporàdica, quan hi ha events com per, per exemple Sant Jordi o al juny al Festival de Cinema i alguna cosa més, pues, faig eh, una mica de suport, el que puc. Toni és voluntari eventual, fruto de su amistat con un librero. Hace de voluntario el día de San Jordi para ayudar a su amigo. Estic eh, col·laborant a, a la llibreria Antinous, que és una llibreria especialitzada en literatura gay i lèsbica, o sigui, literatura de gènere, i és un amic meu, i jo, com que vaig treballar 30 anys en el món del llibre, tinc el mono i l'he dit, si plau, convidant a anar a la parada, que t'ajudo. I em passo el dia de Sant Jordi amb ell. La motivación voluntaria es diversa, amistad, visibilitat LGTB i amor per la cultura. Jo com feina ho havia fet, eh, havia estat eh, a parades i a llibreria, vaig treballar en una llibreria 14 anys, en una que ja no hi és, perquè per desgràcia les llibreries pleguen, obre alguna, però jo treballava en una llibreria de la Diagonal que es deia Ancora i Delfín, s'ajudar l'amic i eh, fossin llibres gais, lèsbics o llibres en general. Ho faig perquè m'agrada el món del llibre.